Eh, eh, eh, Antes que se vayan, por favor, no se olvide darle una buena me gusteada, una suscribida, una comentada y andarle a contarle a tus amigos. Y no se olvide de darle una buena campanada a la campana para no perderse ninguna cosa. Y bueno, chao chao, hasta la semana que viene.